hello guys welcome to Harshit gamer Y T YouTube channel पे तो आज हम आपको पांच ऐसी आइडिया दिखाएंगे जिसको देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो फ्रेंड्स सबसे पहली आई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आप भी इसे सर्च करके देखना वीडियो के बाद में तो पहली आई हमारी यू है one zero two zero one seven three nine और सिक्स नाइन फ्रेंड्स तैयार हैं आप पहली आईडी के लिए तो फिर हम लोग सर्च करते हैं देखो फ्रेंड्स लेवल थ्री का बंदा है देखो मैं इसे खोलता हूँ देखो लेवल थ्री का बंदा है और इसके पास इलाइट पास सीज़न टू है देखो और ज़ीरो बैजेस इसने सिर्फ छः बैजेस करे थे उस इलाइट पास में कैसे मिल गया बताओ आप बताओ कैसे टू ट्वेंटी फाइव बैजेस करने होते हैं और देखो एक भी गेम नहीं खेला है कैसे मिला आप कमेंट में बताना कैसे मिला और फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगी तो लाइक करो आप बताना कि कौन सी आइडिया आपको सबसे बढ़िया लगी तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट आईडी की तरफ बढ़ते हैं अभी तो और भी तगड़ी तगड़ी आइडिया हैं फिफ्थ नंबर की आईडी को आप देख के बिल्कुल हिल जाओगे बहुत तगड़ी है वो और हम दूसरी आईडी की तरफ बढ़ते हैं one two one eight three three zero seven six भाई चलो हम दूसरी का आई की तरफ बढ़ते हैं ये फ्रेंड तो हमारी ये सेकंड आईडी है पता नहीं क्या नाम है लाइडर तो फ्रेंड्स देखते हैं इस आईडी को इसके सबसे पहले लाइक देखो सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी एट है और अभी मैं देखो प्रोफाइल पे जाऊंगा इसने एक भी मैच नहीं खेला तो इतने लाइक कैसे हो सकते हैं बताओ किसी आईडी के और देखो इसने इलाइट पास भी खोल रखा है इतने सारे और देखो इसके बाद इलाइट पास सीज़न टू भी है देखो टोपी लगा रखी है उसका भाई कैसे ये सब हो सकता है भाई लेवल और सेवेंटी नाइन है कैसे आप कमेंट में बताना कि कैसे हुआ ये सब देखो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेके आए हैं चलो फ्रेंड्स हम फिर अब हमारी थर्ड आईडी की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इसे सर्च करके ज़रूर देखना मैं सारी आईडी का यू आई डी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो थर्ड आईडी की तरफ बढ़ते हैं वन ट्रिपल ज़ीरो चार बार ज़ीरो फिर उसके बाद तीन बार टू भाई बड़ी यूनिक आईडी है भाई ये मैडम जी आ चुकी हैं और इनकी लेवल है सेवेंटी फाइव अब हम प्रोफाइल देखते हैं भाई ज़ीरो गेम पता नहीं क्या है कि कोई गेम खेलते नहीं अपने आप ही आईडी बढ़ती हमारे तो साथ ऐसा नहीं होता है हमारी आईडियों के लेवल नहीं बढ़ जाती अपने आप पता नहीं कैसे बढ़ जाती हैं लोग की लेवल आप बताने इस आईडी के बारे में इसकी तो यू भी बहुत फेमस है वन चार बार ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ऐसे ही किसी को याद हो जाए तो फ्रेंड्स हम लोग चौथी आई की तरफ बढ़ते हैं रिक्वेस्ट तो हमारी चौथी आईडी है one one one sorry sorry गलती हो गई six double six eight nine फिर उसके बाद फिर से एक बार फिर सब उसके बाद एट एक और एट है फिर उसके बाद एक और एट है फिर फोर फिर टू नाइन तो फ्रेंड्स लेवल वन का बंदा है और नाम भी लेवल वन है और काम भी लेवल वन वाले ही है लेकिन काम लेवल वन वाले नहीं है इसके बैजेस देखो फ्रेंड्स कितने ज़्यादा हैं लाइक ज़ीरो है और आज तक बंदे ने एक गेम नहीं खेला है अंबानी के परिवार से आया देखो यूनिकॉर्न एक के भी है रेड वाली वो भी बहुत बढ़िया वाली देखो इसके कितने हज़ार ज़्यादा बैजेस हैं भाई कैसे आते हैं ऐसे बंदे हमारे पास तो इतने नहीं हैं बैजेस भी तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आइडिया ये आप बताना कि ये कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं अपनी मेन आईडी के साथ पाँचवीं आईडी सबसे बेस्ट आइडिया आपको देख के आंखें फटी की फटी रह जाएंगी बहुत सर्च करके मैंने निकाली है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी आइडिया अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं पाँचवीं आईडी की तरफ तो उसकी यू आई डी है one six nine four three three five six और फाइव ज़ीरो फ्रेंड्स आप इसे सर्च करके ज़रूर देखना है बहुत बढ़िया आइडिया है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ये लेवल हंड्रेड की आईडी है कैसे हमारे इंडिया सर्वर की एशिया सर्वर की सबसे बड़ी आईडी वो डैडी कॉलिंग की है हमारे यहाँ और इसकी आईडी की लेवल हंड्रेड देखो दिख नहीं रही है सही से लेकिन इसकी लेवल हंड्रेड और उसने लाइट पास भी ले रखे हैं लगभग एक नहीं ले रखा है बस और प्रोफाइल में देखो ज़ीरो गेम खेल रखे हैं भाई कैसे बताओ भाई तो ये आईडी बहुत बढ़िया आपको कैसी लगी बताना कमेंट में हमें तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर दें और कमेंट में हमें बताना कि आईडी कैसी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग